मेरी धड़कन तुमको चाहे मेरा दिल बन जाना तुम कभी रूठ जो जाए दिल को सीने से लगाना तुम मुझे अपना बना के रखना अपनों की तरह हर दम मेरा दिल तो जुदा है तुमसे जैसे सुर से जुदा सर हम ना प्यार में